Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala çeksek şükürler sallallahu aleyhi ve salavat айтқандан diyen بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر hurmatli bittuğanlar Xudoy taolo ushul surada qasam ichadi alloh taolo qarg'anib turib o'zining pendilarini shu oyatda tushiradi pendilarini shunday deb yuzlanadi alloh subhanava taolo val asr men асыр менен эми ойлоп көрөлүк баардыгыбызды жоктон бар кылып жараткан кайра эртең бардан жок кылып кое турган ар бирибизге ырыскы берген өмүр берген баардык көрүп аткан күнүбүздү көрсөтүп аткан бактылуу бактысыздыкты берген баардык жакшырганын колунда болгон аллах биздин астыбызда касам иче турган биздин астыбызга келип туруусун касам ичип бир нерсени белгилей турган заттыр ал бетте бул нерсени ойлонуп тура жоқ андай затыме салған бирок урматтуу окутулган кеп маанилүү нерселерди инсандын адам баласына ушундай бир пайдалуу боло турган нерселер ушундай улуу зат улуу нерсеге касам ичет улуу нерсе менен касам ичет биз дагы адамдардын арасында карганып бирөөгө ошо касам ичиш шарт болуп кала турган болсо адам озу ушу аллахты алып касам ичет de bo'lmasa dag'i bir narsalarni o'zi g'iyiq degan narsalarni o'zi qo'rqib keta turgan narsalarga qasam ichadi alloh subhanava taolo dag'i qasam ichganda asrga qasam asr deganda tafsirchi olimlar ne desa asr degan bu bir qilim Gebreleri bir cil, gebreleri bir cuma, gebreleri bir vakit, gebreleri asır namaz. Ve bu şekilde tafsirleşken. эми урматтуу мектубан баардыгынын тафсирлердин тафсирчилердин баардыгын оюна алып көрө турган болсок асыр деген сөз баардыгы убакытка далалат кылат экен убакыт менен алла таала касам ичинде демек убакыт эмне ар бирибизге эң кымбат нерсе экен алла таала барктаган нерсе алла эй көзүң ачкыла убакыт менен касам ичип атам деген сыяктуу бизге көрсөтүп койгон нерсе убакыт экен асырга касам дейт эми касам ичип туруп эмне нерсеге бир нерсе караганда мен ушуну кылбайм же кылам же болбосо кылган эмесмин деп атат биз ушинтебизби аллах эмнеге касам ичип атат адам баласынын баардыгы ушу адам атадан тартып тети кыяматка чейинки адам баласынын деген баардыгы зыянда зыяндын ичинде баардыгы зыянга багынып калган hurmatli payg'ambiro biz umidsiz bo'lib ey olloh borlig'isi ziyonda deb qo'ydi deya turganimiz biroq bundan alloh uchinchi oyatda ushu keydir sifatga ega bo'lgan keydir ushunday xarakterga ega bo'lgan odamlarni alloh bo'lib chiqarib qo'yibdi uchinchi oyatda biroq ziyondan tashqari bo'lgan odamlar qaysilar илләлләрин аману Аллаһка пайғамбарға қиямат күніне анын шұрғын пайғамбарларына періштелеріне кітептеріне дегілі иман нәрселердің барлығына иман келтирген инсандар ошо зыянда эмес эми иман эле туруп калабы ар биздин қырғызстандықтың такыр динден кабары жок жүргөн үйүнө барып тұрбай сен кафырсың дечи sen менен мушташып келет биздин каныбызда жок э мен эмне үчүн сен ушинтип айтасың мен мусулманмын дейт баары мен да кудайдан коркпом дейт ушинтип арак ичип аткан кишилерди деле көрдүк биздин биздин жергебизде кудай кудай кудай деп отурганын көрдүк урматтуу бир тууган баардыгыбыз мен мусулманмын дейт бирок ишенем дейт бирок ишениш менен бүтүп калат бекер ишендим болду кудайга ишендим пайгамбарга ишендим ахирет күнүнө ишендим деш менен эле иш бүтүп калабы сен зыяндан кутулып 말씀이죠. 안나이됨내대 바라기로 사리하 ишенесің андан кейін жақсы істерді қыласың сари амалдарды қыласың аллах бұйырған нәрселерді қыласың аллах тыйған нәрселерден тыйыласың ошоны сари амалы амал дейді ошоны дайыма аллахтан қорқып жашайсың аллах тыйды деген нәрселерден алыс боласың ушу аллах күнөө деп қойған нәрсені жылан шаянды көргенде қандай қорқсаң так ошондой қорқасың алла кыл деген нәрселерді лаззат менен ушинтип жеген ичкенден кандай лаззат алсак эс алгандан кандай лаззат алсак алла буйруган фарздардан ошондой лаззат алууну ушуну амал сарих, ушуну жакшы иштер Екінші экинчи сыпат эмне биринчи сыпат аллахка ишенүү экинчи сыпат ошо ишенгенден кийин аллах буйруган жакшы иштерди кылуу ушу экөө менен эле кутуруп кетесиң болду сен аллахка ишендиң Андай жақсы істі қылдың, ибадатыңды қылдың, болды зияндан шығып кетесіңді жоқ, андай емес. Үшінші сыбап, уатавасау бел хау. Бір-бірін ақиқатқа осият қылғандар, деп адашып аткандарды жүрүм турумуң менен, убадаң менен, басканың менен, мамилең менен, жашооң менен, сөзүң менен адамдарды ақиқатқа, ақиқатқа осият Осиятташу бір бірі менен, осиятташуны сөзсіз отырып алып, кеч-кечейін жомаға айтып беруімез, кеч-кечейін бір адамға алқыл айтуымез, осиятташу қаншалаған адамдарды көрді. Мен ұшым ешікке келішіме барат жатты себеп болды. ошол ұшымдай қарғысты алады екен, қайра бекем екен ұшуға, уалда береді екен ұшуға тұрады екен, атенесін сыйлаған көріп тұрбе, имандық адамдар ұшымдай болып тұрбай, мен де барайын деп келдім деген адамдарды көрдім. Мен қара күндерді қалдым, башында ушундай эч бир тууганым башка жакындарым карабай койгондо дожу менчиктин адамы жакшы экен ыймандамын татындамын татып калган адам башкача болот экен жаныма келип туруп мага ушундай жардам ұсынды ошон үчүн мен мечиттерге келдим деген адамдарды көрүп атабыз урматтуу бир тууган осуят ар түрлүү экен баскан абалың жаткан турганың сүйлөгөн сөзүң кылган мамилең Vardığı koşu vaziyetlerine göre birbirine cahşırıttı, hakikattı, Allah'ın çoluğun, adal çoluğu vaziyetleri de üçüncü sıfat. Dördüncü zemde vatavasovu bir sabır, sabır doğrultu birbirine vasiyet kılır. Hurmatlı Betuhan sabır doğrultu yemin için zikir kıldı degende. Harf verişimizde, cahşırıkta, camanlıkta da sabır gerekir. Biz camanlıkka sabır dep koyabız. Başka musibet kelgende, adam biraz kıynalıp kalganda сабырдуулук не емес бірақ сабырдуулук бир гана жамандыкта эмес сабырдуулук жакшылыкта дагы байлықты кармоодо дагы ушундай аброюңду кармоодо дагы сени адамдар сыйрап бир авторитеттүү кылып койсо ошо авторитетиңди кармоодо дагы баардыгында сабыр керек экен жашообуздун баардыгында сабыр болбосо урматтуу бир тууган биз аллах иши берген жолдон чыгабыз акыйкат жолдон чыгып кетебиз ушу төрт нерсени кылган төрт нерсе менен сыпатталган инсандар зыянда емес дейді алла тағала құрметті оқи туған жұма күні отырамыз құдайымнан сұраналы бекем иман бер иманға жараша амал бер құдайым өзің ақиқатыңды жаю жығын ошоны осыятта жуғын құдайым барлық жашауымын ар бир басқа кезеңде мени сабыр кылуучулардан кыл дейді баардыгыбыз аяттарды угуп атабыз қой ушуңой урматтуу биз туган аны жашоого айыландырган дин дей болот дин деген ооз менен айта берүү дин мына тозок бар дейш бар о пайгамбар келген жашоосу аны канчалаган адамдарды мусулман емес адамдарды да көргөм ушундай мусулманчылыкка каршы атайлап оқып, хадистерді жаттап Құранды жаттап ушундай адамдарды да көргөм бирок урматтуу окутууга информация үчүн эмес Мұны біз өзімізді оңғыру үшін, жашуабызды оңғау үшін, жашуабызды Алланың разы бола тұрған жолда салыш үшін, ошон үшін үйренеді екенбіз. Қашан дин дин болады? Қашан сен ақиқи мұсылман боласың? Қашан ушу Алла сүйлөнгөн сөздөрдү, Курандын аяттарын ушундай жашооңда жашаганда, баягы биздин ар бир жашообузду эң жакшы билген биздин жубайларыбыз болот анткени биздин ошо аурат жерлерибизди көргөн ошо үйдө аурат сөздөрүбүздү да уккан ошо биздин бир тууганыбыз билбеген досубуз билбеген сенин сүйгөн эң жакын адамың билбеген ата энең билбеген сырты да жубайың билет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы айша энебизден эй энеке пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай эле дегенде ей айша энебиз кулукухул куран пайғамбардың қорқытқан өзі ал құран әлі ал басып жүрген құран әлі дейді құрметті бір туған пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды туырап жашағанда анан біз жақсы үлгіні нақ шындық үлгіні ушу ақиқат жолды екі дүниенің бақытысын пайғамбардың жолынан ғана табамыз сіздер үшін пайғамбарыңардың жолында силер үчүн акыйкатка алып бара турган алланын ыраазылыгына алып бара турган силерди бейишке сүйрөй турган силерди ак жолдон адаштырбай турган үлгү бул пайгамбарда дейт пайгамбардын жолун жолдогула баардыгыбыз пайгамбардын жолун жолдойт экенбиз басканы кандай эле уктаганы кандай эле чай ичкени кандай эле адам менен мамиле кылганда кандай кылат эле жубайы менен кандай мамилелешет эле барлығын пайғамбари жашауға салғанда жашауымызды пайғамбар жашауға салғанда ошондагы такыбалыкка барабыз урматтуу бир тууган такыбалык деген ушундай кудайдан коркуу аллах субханала таала куранда о келтиргендер алланын бар берекетине ишенгендер силер алладан корккула кандай кылып корко тургандай кылып корккула дейт алладан корктум деп коюп күнөөнү кыла берип мындай деп баягында бирөө айтат экен гыйбат тамаша кылуу адамдар бирок тамашадан дагыз бололу кээ бирөөлөр тамаша кылып кемчи бир гыйбатташалы гыйбатташкан күнөө бирок мен лаззат алам деген инсандар да бар экен урматтуу биз туган күнөөлөр лаззат калып келет гыйбат лаззат калып келет сүйлөгөндү ким жакшы көрөт гыйбатты ошо гыйбат болуп аткан сөздү уже уккан кулакка да жагат бирок жагат деп кыла берип эмес нафсиме жагат деп эле кыла берип эмес нафсини жаккан нерсең бар аллага жакпай турган нерсе бар урматтуу бир тууган бирок аллага жага турган нерсе нафсиге жакпайт биз кайсы нафсиң менен согушасың нафсиң менен ушу жигат кыласың нафсиң менен кармашасың нәпсі деген ішкі арзу, ішкі қауым, сені дарим ашы деп, жоғын, сол жаққа, сол жаққа тартып, тозоқтың жоғына тартып, тұрған қауым, нәпсі дей. Құрматты өпет тұған, менен күрөші, қошу менен қармашыш, ең чоң жихад ұшы олады. Қарасаңыздар, Алладан қор, қорқа тұрған дайла қор. Алладан қорқтың қорқтың деп тұру, қайра бұндай күнігі көкетімемес. Барлығымыз бізге Аллах біздің намазымыз қадірен мұқтажы тұтқан орыз мұны әлі жүрмен сұрыматты құрметті тұған, біз ошоған мұқташымыз, ошол арқылы ушу ибадатың екен алла саға жақында деп тұрып біз мұқтажбыз ар біріміз үшін үшін үчүн урматтуу тұған, тақуалыққа келе. Бұл дүниеде нәрсе шайтан инна шайтан лакум адуум фаттахидуху адува Kur'an-ı Kerim'de sizlerge en душман düşman kim? Bu şeytan sizlerden düşman. Eğer düşman varmayıp maka düşman gerek desen şeytan menen düşmandaş de. Şeytan da özüme düşman kıl. Oşol uçurda şeytan uçunda eken şeytan adam balası dinden жүрсө сөзсүз кафыр кылганга аракет кылат экен динден бейгапар динден кабарсыз адамды кафырлык жолго тартат экен динге иманды түшүнүп калган адамды ширк кылдырган аракет кылат экен же болбосо динди сүннөттү кармап жашап калганды бидат бидат кылдырганга аракет кылат экен сүннөттөн тышкары нерселерди кылдырганга ар бир каада сал күлпадат деп туруп шарият жолунан чыгартканга аракет кылат экен ар бир нерсеси шайтан уктабайт бизге окшоп барып төшөккө жатпайт урматтуу тууган кан менен кошо айланып дайыма бизди тозого жетелейинде ошол ошо нерсеге күнү түн өмүрүн ошентип туруп аракет кылат экен баардыгыбыз урматтуу уга биздин душманыбыз шайтан сени отко алып барам деген шайтан денеңди тозоктун отуну кылам деп аракет кылып аткан шайтан бирок ал шайтанды биз негизги душманыбызды унутуп болбогон бир тууган менен душмандаштык арзыбаган дүйнө үчүн үйіне мені шақырмай қойды мені тойына шақырмай қойды деп қарыннан кеше қарындастық заман емес бұл дүниені ғалымдарымыз айтады ұстаздар бұл дүние тарынуның дүниесі емес ұшындай тез өте тұрған дүние тарынып адамаға жетіше тұрғаныға көңіл бұра тұрған дүние емес бұл дүние мамилелешуінің дүниесі адамдарменен құшақташуының дүниесі құшақташып ақ жолда ақ жолды басып адам жолда басып алланың разылығына жетіп жаннатқа жетелешип кетип кала турган дүйнө ошону эч убакытта унутпайлы деп аалымдарыбыз ар бир нерседе бизге бизге осият кылат экен урматтуу бир туугандар анас разыяллаху анху ушундай деп бизге осиятын калтырыптыр бул өлүм деп биз такыба болуш үчүн кудайдан коркуш үчүн бул дүйнөдөн өлөрүмдү эч убакытта унутпа дайыма өлүмдү эстегиле бир күнү мен кетем деп бул дүйнөдө sen suygan nerseler var. Akçanı suyasın, çoğun çoğun masakya güylördü suyasın, kımbat kımbat cırıl cırıl maşinelerde suyasın, uşu basıp çıkan kilemlerde suyasın, bir ayarında suyasın, baldarında suyasın, бирок өлүм келет өлүмдү эч ким тынабайт дүйнөдө аалымдар дүйнө дүйнөнү ушул аалам ааламда жашап атабыз ааламды ушул бешке бөлүшкөн кандай ааламдар дегенде рухтар ааламы алла таала биздин денебизди жарата электе рухтарды жаратып бір жерге топтоп ошол жердегі, рухтар рухтар ааламы дейт Buğa iymany jogatymdar koýçuda beşinbeşi Bir o ekinci alam de degende, ekinci alam dünýedäki alam. Allah Taala ataýyny jaratyp, ýenegin kursagyna salyp, ekinci alamu butuni ummaha, ýemde ekinci alam eneleriň kursagynda galan. Barda bolsa şu alamga barıp gelgende bu dünýä Hudaýga işengenini agy moýnuna alat, ýenegin kursagynda jatgany, musulmany da moýnuna alat. Barda bolsa alarız. Dinenin kursağında bardığız oşu ağlamda jatkanmız. Ekinci adam oşu ruh menen dineni yoko biriktirgen ağlam bul. Ekinci yenenin kursağında adam. Üçüncü adam kaysa dese, üçüncü adam alamı dünya. Bu kadar bardı işini işeni vatarız. Kapırda işeni vatar, şu ağlamda yaşavatlarına. Musulmanı da işeni vatar. Alamı dünya basıp cüremiz. Yerden alamı barzak var. Bu dünyadan gayra iki cerde gördüğümüzdür. Ruh menen дене екі ғаламда береген. Дененің орсағында дүниеде береген отыр. Ене қарасаңыздар, Рома бир туған. кайра төртінші аға ағымын барса. Бұға да бар ішін әдікін. Еш кем ішін бе қойбайды кін. Дүниеде мен, мен атеіз мен, мен ұшу ең ақырқы Аллада аға ішін беген, дүрбір құдайда ішін беген адам деген да өлі өріне ішіне. кайра қайра рух мінен дене ажырап кеткендегі ағам табыттың үстіне жатып қалған мүрзенің өстей жөніп атқан мүрзеге кіріп атқан адам бұл адам барзақ ана бесінші адам енді бесінші адам адамның қиямат қиямат күні адамы дейді құрметті оқи туған барлық ошо чын ең негізгі адам футбол ойнаса адамдар поледе ары бері чуркай береді он бир киши ар жерге чуркайт бирок эң негизги нерсе гол киргизүүдө адамдар сүйүнөт бул гол киргиземде биздин арабымыздын биздин негизги бактылуулугубуздун биздин арзу кылып аткан нерсебиз эмне деген арабул кыяма кыяма кыяматта алам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте дүйнөнүн артында ушундай дар бар дейт кандай дар ушундай үйлөр бар дүйнөнүн артында бир жашоо бар ал жашоо же жаннат же тозок деген урматтуу бир тууган баарыбыз жаннаттан үмүт кылган адамдарбыз келіп тұрып ақшамынша арыз баран дүниеге алдатпай өзімізді өзіміз алып мешітке келгенде оң рухқа өтіп ар мешітке келгенде тақуалығымыз күшейсін әл масджиду байту күлли тақиде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисте мечит арбир тақуаның үйі дейді тақуа адамның үйі тақуалық бізді қайсыға алып барады тақуалық разылығына алып барады алланың разылығы қай жерге алып барады разылығы бізді бейішке барады бұға толуғы иманымызды келтіреді төлік толық бейішке барады толық бақытулыққа барады ал жерде қайғы болбаған жерге барады ал жерде бір біріменен қарымшы болбаған жерге барады түбөлүктүү бактылуулук түбөлүктүү сүйүнүчтүн үстіне баралы десек урматтуу бир тууган пайгамбардын жолун жасайды, ак жолдо dünya bir bürünü satmaydı, dünya üçün arzuların nerse üçün özümüzdün adam kemçiligimizde satmaydı, takvalı kadereydi harflerimiz. Oylanır, yetkin ki bunu günümde dünyada gurbatarsız, bir gün suyunsan, üç gün, beş gün suyunasın, sözsüz altın cümle bir ögele, bir ögele senin bir şerget işi, же болбосо үй бүлөңдө бирөө ооруп калат же болбосо диниң ооруйт же болбосо бир нерсе иши артык жумду кайгырып атасың да эки үч күн кайгырса жүрүп кайра бир жыргалчылык дүйнө ушинтип өтөт экен жыргалчылык менен деп курани каримде бир кыйынчылыктын артынан сөзсүз жеңилдик бар деп курани каримде келет кыйынчылык менен жеңилчилик ушундай ушундай бир үй бүлөдөй эркек аялдай болгон нерсеге бири биринен ажырашпай отуруп анан өмүрүн өтөт экен бул дүйнөдө толук толук мен бактылуу болуп кетем бактылуу болуп кетем деген адам адашат канчалаган адамдарды көрдүк дүйнөдө миллиарддаган жүз миллиарддаган адамдар ушинтип жүз миллиарддаган акчасы бар адамдар өлүп атканда дүйнө өттү эч нерсе көрбөдү күйеді көрдіңіздер құрметті оқиғаған барлығымыз үшін ең маңызды есептеші әрбір ресейдегі айта тұрған нәрселер барлығымыз тақуалыққа келеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан ким мән акрамнас фаакиясукум о алланың пайғамбары бұл дүниеде адамдардың ең бар туырағы анан туурагы зирек зиреги ким болот эң акылдуусу ким дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көбүрөөк өлүмдү эстеген эртең ушул жерден өлөм бул дүйнөдөн кетем мен дагы табытка жатам менин абадымдагы туруп көтөрөт деп ошону көбүрөөк эстегени эртең мен өз колум менен чечкен шымымды эртең менен кие албай калышым мүмкүн бүгүн мончолорго кирип ушинтип самынданып шампунданып денемди жууп сулууланып атам эртең муздак суубу ысык суубу аны сезбей калган үчүн келет бирөөлөр келет ошону да насип кылса жууйт болбосо кандай болот кудайым жакшы өмүр берсин баардыгыбызга бирок урматтуу бир тууган ошентип туруп кетем деп өлүмдү көбүрөөк эстегени бирок өлүмдү эстеп өлөм өлөм деп коюп эле аны таштап койбой ага дайыма аракет кылганы дейт ошо өлүмгө аракет кылганы ошонун жүзүм жүзүм кара болбосун аллах деп аракет кылганы дейт аракет кылган кандай болот урматтуу бир тууган аллах курани каримде sizlerge bir soğata görsöteyim bile, bu dünyada hazır barımız, barımızın cürümüzde dünya var. Dünyanın uçunda istiyoruz. Barımızga aitsin çatı, soğata görsöteyim, rokette balança, son kavasın üstüne mum çağır çatışıyor. Erten çırgaysın dese, şu mecliste bir biz tapaya hoş geldin, tavamız birbirimizde. Urmatlı o bir doğan, bizdi caratlar Allah, sizlerge soğata görsöteyim bile, bir soğadanı görsöteyim mi? Al soğada silerde, al, şu canılarda kıynagan, ашулықты тарттыра тұрған азаптан сілерді құтқара тұрған сода көрсетейін мен тозоқты нотынан құрсатат құтқара тұрған содаға сілерді жолға салып қояйын ғой деп алла таала құранда айтады қандай жол дегенде туминуна биллахи ва расули ва тужахидуна фи сабилиллахи би амваликум ва анфусикум заликум хайрун лакум ин кунтум та'ламун ал қандай сода дегенде аллахқа ушундай жүрөгүңөр менен якин менен еш күмәнсіз алла тағалаға ішінесіңер пайғамбарға ішінесіңер иман келтіресіңер аллах жолында мал дүниелер менен аллахтын дининин жолында мал дүниелерди сарптап ошого кызматыңарды кыласыңар жаныңарды уккан кулак сүйлөгөн тил көргөн көз баскан бут кармаган кол иштеген не бардык аллах жолунда аллах жолунда сартайсыңар ошо силердин ошо нерсе силерди алланын азабынан куткара турган соода ошодой эгер силер билсеңер бул силер үчүн эң жакшы нерсе деп алла таала буйрур урматтуу бир тууган бул дүйнөдө баардыгыбыз ыйманыбызга аракет кылалы дайыма ыйман жөнөдөгүдө жатуу эмес daima Peygamberimiz imandan uçulduğu için, imanda azıktandığı için, daima bu şekilde sus olup gitmiş için emnilerden nasihat kılgan, o şu nerselerde kılalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarla birbirine çorukkanda gerçi oturalı, birbirimizde kıyamet cönde sürüş olalıcı, Allah'ın nuruluğu cönde sürüş olalıcı dediler ve sahabalar, ashabi kan nucum, bi ayyidi mihtadaytum ihtadaytum, benim sahabalarım bizga hissiyat qildi Yıldızlar, ilgerki astronomiya ilmini yakşırıkenler var. Bizdin ata oğalarımız bilesler. En çok astronomlar bizde Müslümanlardan çıkan. Karasanız karaki ilimlerde, uşunda astronomiya ilimlerinin izlediğinde büyük Müslümanlardan çıkan. Yıldızdan karaktı, büyük yerde çıkış, batış, kayak, taraf. Hazır, şu kompas menin hazır tavlamaya tarız. Yok, bizden ata oğalarımız uşunda ilim önüp böyleken. Yıldızdan karaktı, ушул ушундай ошо менен арендир алып жолдорду таап кеткен карасаңыз ошол сыяктуу пайгамбар асхаби канжум менин сахабаларым жылдыздар сыяктуу кимисине эргешип жашасаң пайгамбардын сахабасын кайсынысын туура жашасаң да ушу сахаба ушундай болуптур деп ошону эжсең да туура жол табасың пайгамбардын сахабалары пайгамбардын тарбиясы менен тарбияланган инсандар урматтуу бир тууган баардыгыбыз ошон үчүн такыбалыкка катуураак аракеттерибизди кылалы bu dünyada Anas radıyallahu anhu ölüm деген ушундайды өлүмдү көбүрөөк эстегиле өлүм эми дегенде ертең мен сүйгөндөр мен ажырайм ажыратат мен канча сүйбөйүн баламды кучактабайын үйүмө келип алып туруп ушундай мебелдерди албайын ушул лаззат жатпайын ушул сүйгөн нерсем мындан ажыраймын бир күнү ажыраймын деген нерсени жүрөгүңө уруп тур ошону ошону эскертип тур Сен, сүйгөн жамаатыңдан сүйгөн mına жамаатыбызды suyun мечиттерге келип атабыз Cemaat degenden ошондой досторуң классташтарың tamaşalaşıp жүргөн жоролошторуң şerineleşlerin, ушундай жакшы достор манда ажырата турган бир өлүм. Ошону эч убакытта унутпай, дайыма эсте сени такыбалыкка салсын. Ошо эстөө өлүмдү эстөө сени такыбалыкка дейт. кулактары таппайды бұл деген өлім өлімге ешкім дары тапқан емес қияметқа шейін таппайды бил ал түбөлүктүк рухун алла тағала ғана періштелер де өледі пайғамбарлар өлген бұл дүниеге бұл дүниеде мен деген патшалар өлген көшедегі құлдар өлген бұл құрметті бектуған ошон үчүн баардыгыбыз өлімді көбірек эстейли сен қандай жаша қандай жашасаң да бір өлесің деген ағымда Құрматтығы бетуған ұшағы жөн қысқа дүниеді менен жасайды, адам менен жасайды, адамдарга пайда келтіреді, пайда келтириш баарыбыздын орнынан келе бермейді кен, пайда келтириш анча мұнша адамдын орнынан келет экен пайда келтірейін деп әрекет қылады, бірақ пайда келтириш баарыбыздын қорғыздан келбесе да бир нерсе қорғыздан келет экен бул эмне зыян келтирбей қойыш қорғыздан келеді. Е, пайда албасаң да зыян келтирбейинчи деп жасайды, жұрынан зыян келтірмей жашау ар бир адамдын колунан келе турган нерсе бул нерсени жүрөгүбүзгө түйүп алалы кандай жашасаң да бир күнү өлөсүң кимди сүйсөң дагы бир күнү ажырайсың дейт сен кандай иш кыл баары жазасын аласың же болбосо сыйлыгын аласың дейт урматтуу бир тууган жазала турган иштерди кылып калбайлы бул дүйнөдө ар бирибиз ошондон сак бололу эртең алданын астына барып шорубуз катып uşu yüzümüz kararıp, uşu uşu yerde bir şerifin de olup kalayettin aslında. Oşol yerlerde, oşol yerdeki avanosda oynanır. Ilgeli bir ağlam ayıtan eken, bu dünya kino siyatıdır. Kino, kinonu görbatmayız. Geçirde oturup alıp, bağır dolu yürüyoruz. Bilen göre oturman kino var. Dağı bir kinolar var. Koy bunu caşkallar düşünmeydi eken, men göreyim degen kinolar var. Uşunday arlanday kino var eken. Dünya özü çok kino, senin yaşamar bir adamlısıqı kino deydi. Bir oğlumat tobil tuğan, oşa özün tartib qo'ygan kinonu, yaşamda yaşadım, oşa kino bildim yaşamda. Oşa kinomda qizim kızın badam bilan o'tirib turib, uyalmay dura olasan. Ömrüngni uyalmay dura olasan. Ilgari bir olim aytgan ekan. O'shintib turib 70-80ga chayin odamlarni tarbiyalab, odamlarga shunday yaxshi so'z aytganda, o'sha bir zolim qarshi chiqib bir padişah zabın uşendik turwanın жамында uşenkende астына çıkıp durup şakitlerine aytkan eken ey şakitlerim uyalmalar men sizlerni uyat qalatqa turgan bir beşikkat mana Allah аллах üstünde depti hurmatlı biz tugan biz oşendik alıp bera жашообузда көрүнбөй караңгы жерге отуруп алып бир нерсени кылган жокпузбу бардыгыбыз эсептешели күллі бәни адам хаттауын уа хайрул хаттаин ат-тауабун адамдар асынларды күнә қылады жаңылышады күнә іштерді қылады бированың ең жақсысы күн өзін мойнына алып тауба қылып қалғандай ертерек тооба кылалы алла таала биздин күнөөбүздү кайра сауапқа айландырып ийсин құдай тағала ушундай мээримдүү зат алланын ыраазылыгына жете турган турганбыз күнөөңдү дагы ишке киребиз урматтуу бир тууган аллах мээри менен айырбасын ар бирибиз ойлонуп жашообузду ар бир секундун хасибу анфусакум кабла ан тухасабу деп умар радиаллаху анху өзүңөрдү өзүңөр эсеп кылып алгыла ертең аллах келіп есеп қылыштан бұрын алла тағаланың астында есепке салыныштан бұрын өзіңөрді өзіңөр есеп қылғыла дейді жашооңорду ар бирибиз эсеп кылышты кудай таала насип қылсын дүние өтөт экен авторитет болсоң да өтөт экен министр болсаң деле жашооң өтөт экен жөнөкөй көчөдө такси айдасаң деле жашоо өтөт экен баардыгыбыз бири бирибизге ынтымакка келели урматтуу бир туугандар мечитке келгендер жакшы угуп алалы биз ыймандуу адамдарбыз шүгүр кылалы башчыларыбызга көбүрөөк дуба кылалы силер ойлошуңар мүмкүн бул башчыларга кошомат кылып атат валлахи мына үстүмдө кудай турат кошомат эмес бирок бизге тынччылык керек урматтуу бир тууган ар бирибиз дуба кылалы ушундай абалдарда эмес азыркы абалдарыбызга бирөөлөр күнөөлүү эмес баардыгыбыз ушу башчыларыбызга президентибизге жетекчилерге көбүрөөк дуба кылалы аллахым ошолордун жүрөгүнө элдин камын сал карапайым элдин жашоосунун жашоосунун абалын жүрөгүнө салып кой ошолор башчы болуп келдиби кудайым өзүң жардам бер деп илгерки аалымдардын баардыгы падышаларына дуа кылып келген азыркы биз кезде президентибизге элибизге дуа кылалы колунан келишинче аракеттерин кылып атат ага да шүгүр кылалы ар бирибиз көчөдөгү адамдардын ушагына кире бербейли урматтуу бир тууган саясат сүйлөшүп өмүрүбүздү ошондой жаман нерсе менен өткөрбөйлү силерден сураныч бул нерселер биздин жүрөгүбүздү карайтат урматтуу бир тууган биз такыбалыкка көбүрөөк аракет кылалы шүгүр кылганга жашообузда ушу кара нан жеп атса да шүгүр қылғанға аракетибизди кылалы ар бирибиз бири бирибизге дуа элибизде тынчтык болсун дейли адамдын эмгегин баалайлы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир адам адамға шүгүр айта алмаған адамға рахмат айта алмаған құдай тағалаға шүгүр кыла албайт дейді ошон үчүн бизде ушундай тынчтыкты сактап берип аткан келип монтип кечеки мына шайлоолорубуз аман эсен өттү аны билебиз баарыбыз жалкып калганбыз эй деп кудайдан тиленип турдук көрдүңүздөр ошондой шайлоолорубуз жакшы өтүп кеткенине ушундай бир жакшылыктар болуп атканына анча мынча нерселерден баардыгыбыз өтөбүз урматтуу бир тууган мына мен канча бир чет мамлекеттерде окуганбыз ошол жерде мүрзөлөрдө деле кишилер жашап атат анан кичине эле бир күнө өйдө кылдый болуп калсачы өзүбүздү алдырып көчөгө чыгып бакырып мындай нерселерге өтпөйлү урматтуу бир тууган биз адебибиз менен бололу мечиттегилер оңолгондо анан көчөдөгүлөр оңолот биз мечитке келип алып ушул жерлерге келип алып ар кайсыны сүйлөшпөйлү баардыгыбыз кудай таалага такыбачылыкка өтөлү алла таалам баардыгыбызга бейпилдик жашоо берсин кудайым ушу жашообузду кудайым кут кылсын алла таалам баардыгыбыздын рызкыларыбызга береке берсин өмүрлөрүбүзгө береке берсин кыйналып аткандарга жардам берсин оорулууларга шыфа берсин жүрөгүбүзгө такыбалык салсын башчыларыбызга кудайым жардам берсин элибизге ынтымак берсин бири бирибиз менен ынтымак намыс менен эртең ушу кыргызстан мамлекети деп ушул эл деп бизге таң кала турган даражага кудай таалам алып келген болсун ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك